No jos nyt oltaisiin vaikka esimerkiksi etsimässä ää, sellaista artikkelia, joka käsittelee ää, sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissa, niin tähän nyt voidaan sitten lähteä sitä hakua rakentamaan. Eli se toinen hakutermi kirjoitetaan tähän ensimmäiseen hakulaatikkoon. Ja nyt tosiaan hyvä muistaa, että kun ollaan, ollaan näissä kansainvälisissä tietokannoissa, niin suomen kielellä ei pitkälle pötki, vaan kannattaa käyttää sitten englantia haku, hakukielenä. Ja nyt vielä mä laitan tämän social media lainausmerkkeihin sen fraasihaun merkiksi. Eli tässä on kyseessä fraasi. Me halutaan, että tämä meidän hakutermi löytyy juuri tässä muodossa. Social media, nämä sanat peräkkäin. Niin sen takia käytetään näitä lainausmerkkejä fraasihaun merkkinä. Sitten on se toinen hakusana, voidaan laittaa tähän toiseen laatikkoon, marketing. Ja sitten yhdistetään nämä hakutermit keskenään tällä AND-sanalla. ANDia käytetään siis silloin, kun halutaan, että siinä lopputuloksessa löytyy ne molemmat meidän hakusanat. Nämä kansainväliset tieto, tietokannat on hyvin laajoja. Siellä on satoja, ellei tuhansia lehtiä, niissä sitten kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia artikkeleita. Niin yleensä ei kannata lähteä tekemään näin laajaa hakua, mitä tässä nyt ensin ehdotetaan. Eli että haettaisiin niitä hakusanoja ihan mistä tahansa niistä artikkelin tiedoista, myös siitä koko tekstistä. Silloin saadaan paljon, paljon kyllä tuloksia, mutta että iso osa niistä saattaa niissä artikkeleissa mainita nämä meidän hakusanat kerran tai kaksi, eikä varsinaisesti sit kuitenkaan se artikkeli käsittele tätä aihealuetta. Eli, eli kannattaa sitä hakua rajata ainakin aluksi niin vähän tiukemmin. Tästä valikosta pääsee sitten valitsemaan sen, että mihin se hakusanan etsiminen kohdistuu. Ja yksi hyvä vaihtoehto voisi olla sen artikkelin otsikko. Eli kun ne meidän hakusanat löytyy siitä artikkelin otsikosta, niin voi olla aika turvallisin mielin, että se artikkeli myös keskeisesti käsittelee sitä meidän aihe- aihealuetta. Toinen hyvä vaihtoehto voisi olla tiivistelmä tai abstract. Eli yleensä siellä tiivistelmässä myöskin tulee esiin ne kaikkein keskeisimmät sanat. Mutta että tehdään se haku nyt vaikka siitä otsikosta, artikkelin otsikosta. Eli valitaan täältä tämä document title. Ja nyt kun on useampia hakusanoja, niin sitten on hyvä muistaa varmistaa, että hakee niitä kaikkia sit samasta paikasta, eli tekee sen rajauksen samalla tavalla jokaisen kohdalla. Tässä hakutulos anteeksi, hakusivulla on paljon erilaisia rajausmahdollisuuksia, mitä voi käyttää halutessaan jo tätä hakua te- tehdessään. Eli voisi esimerkiksi ä, ähm, julkaisuaikaa täältä halutessaan rajata. Voi rajata hakua, että hakeeko esimerkiksi ä, äh, sanomalehtiartikkeleita, hakeeko aikakauslehtiartikkeleita, ha- hakeeko vaikka sitten tutkimus julkaisuista niitä artikkeleita. Mutta näitä nyt ei ole pakko näitä kaikkia rajausmahdollisuuksia käyttää. Yksi on kuitenkin suositeltava ja se on tämä tässä, tämä full text. Se kannattaa valita, eli rajata hakua pelkästään koko tekstiartikkeleihin. Eli, eli jotta voidaan olla varmoja, että saadaan se artikkeli myös luettavaksi eikä niin, että sieltä löytyisi pelkästään esimerkiksi viitteitä, joista sitä artikkelia itsessään ei ole mukana. No tehdään nyt sitten se haku. Ja täältä löytyi reilu 2000 artikkelia tästä aiheesta. Ähm, on aika iso määrä vielä, eli kannattaa ehkä nyt sitä hakua sit kuitenkin vielä rajata tarkemmin. Eli näitä rajauksia voi tehdä myös jälkikäteen. Ja täällä ABI-tietokannassa nämä rajausmahdollisuudet löytyy täältä hakutuloslistan oikealta puolelta. Täällä on nyt mahdollista esimerkiksi sitä julkaisun tyyppiä rajata. Et jos me vaikka haluttaisiin etsiä niitä tutkimusartikkeleita, niin kun klikataan tätä vaihtoehtoa Scholarly Journals, niin sitten se haku, hakutulos rajautuu aika reippaasti. Eli sieltä tuotiin esiin nyt ne 44 tutkimusartikkelia. Vielä voisi rajata erilaisia asioita, vaikka kieltä tai sitten vaikka kohtaa. Tämä sosiaalinen media on tietysti sellainen aihealue, että se kehittyy ja muuttuu hyvin nopeasti, niin tota, silloin saattaa olla järkevää, että lukee vaan sitten tai käyttää vaan sellaisia artikkeleita, jotka on suhteellisen tuoreita. Eli tästä voi sitten tätä julkaisuaikaa rajata. Otetaanpa nyt vaikka niin, että 2013 ja siitä eteenpäin julkaistuja artikkeleita ainoastaan katsotaan. Ja sitten tämä täytyy muistaa vielä päivittää, niin sitten kohta saadaan ne kaikista tuoreimmat artikkelit tähän 20. Ja täältä näitä, näitä sitten löytyy, näitä erilaisia aiheeseen liittyviä artikkeleita. Ähm, täältä sinisestä palkista löytyy sitten nämä vaihtoehdot, että mitä kaikkea näille artikkeleille voi, voi tehdä. Eli jos tästä hakutuloslistasta vaikka valitsisi useamman, josta on kiinnostunut, vaikka tuo ja tuo, niin äh, ne artikkelit voi lähettää itselleen sähköpostiin, ne voi tulostaa, ne voi tallentaa, tai sitten vaikka näihin moniin lehtitietokantoihin on mahdollista rakentaa semmoinen oma tili sinne tietokannan sisään, niin voi sinne lähteä keräämään niitä hyviä artikkeleita tällä vaihtoehdolla. Ja sitten jos haluaa sitä äh, artikkelia lähteä lukemaan, niin äh, voi klikata tätä artikkelin otsikkoa tai sitten suoraan lähteä lukemaan sitä tästä linkistä PDF. Jos vaihtoehtoja annetaan useampia sen lehden lukemi, äh, artikkelin lukemiselle, niin kuin esimerkiksi tässä näin, että siellä on tämä full text ja sitten on full text pdf, niin suosittelen aina sen pdf-vaihtoehdon valitsemista, koska silloin siellä on se artikkeli näkyy samanlaisena kuin se on siinä julkaisussa näkynyt. Eli, eli siellä on kaikki ne ö, taulukot, kuvat, käppyrät ja muut paikallaan. Eli näin voi esimerkiksi lähteä etsimään lehtiartikkeleita